Akhir kisah Berona dan Sokhun. Akankah bahagia selamanya atau hanya sebuah kebahagiaan sebelum perpisahan? Berona dan Sokhun adalah pasangan yang paling disetujui dan didukung di drama Penthouse. Banyak penonton yang berharap jika Berona dan Sokhun akan berakhir bahagia pada ending drama Penthouse. Tapi keinginan penonton itu sepertinya tidak akan berjalan lancar, karena pada pertengahan season 3 kapal Sukro telah karam setelah Sok Sokhun memutuskan Berona karena rasa bersalahnya, setelah mengetahui jika Jo dan Tae terlibat dalam pembunuhan Oh Yun Hee. Meskipun Berona dan Sok Sokhun telah putus, masih banyak orang yang berharap jika mereka akan berakhir bahagia. Lalu, akankah Berona dan Sok Sokhun akan berakhir bahagia? Pertanyaan penggemar sepertinya akan terjawab pada season 3 episode 11 atau 12 drama Penthouse. Karena dari beberapa scene yang beredar terlihat pasangan Berona dan Sok Hun akan melakukan sebuah penampilan di pusat seni Chong Ah. Sepertinya Sok Hun akan mengiringi nyanyian Berona pada penampilan perdananya sebagai musisi tetap di pusat seni Chong Ah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Berona telah memenangkan penghargaan dari audisi pemilihan musisi tetap pusat seni Chong Ah. Setelah memenangkan audisi itu, Berona berhak untuk menjadi musisi tetap di Pusat Seni Chong Chong'ah dan melakukan rangkaian konser di Gedung Opera Pusat Seni Chong Chong'ah. Selain itu, Berona juga mendapat beasiswa untuk mempelajari musik klasik dan nyanyian klasik di Italia. Lalu apakah ini berarti Berona dan Sokhun kembali bersama? Hal ini masih belum pasti karena ada beberapa hal yang membuat mereka tidak bisa bersama kembali. Seperti yang disebutkan di atas, Berona akan menerima beasiswa untuk belajar musik klasik di Itali. Jadi jika Berona dan Sokhun kembali bersama, kepergian Berona ke Itali akan menjadi masalah. Sokhun juga sepertinya masih merasa bersalah terhadap Berona karena kelakuan ayahnya kepada Berona. Belum lagi ternyata Sokyung juga terlibat dalam pembunuhan Oh Yun Hee, pasti akan membuat Sokhun semakin merasa bersalah karena orang-orang di sekitar Sokhun dan keluarga Sokhun lah yang menghilangkan nyawa dari ibu Berona. Jadi Sokhun akan berpikir keras untuk bisa bersama dengan Berona lagi. Satu hal lagi, jika memang benar Oh Yun Hee adalah adik kandung Jo dan Tae, maka bisa dipastikan Sokhun dan Berona tidak akan bisa bersama lagi karena mereka adalah sepupu. Kecuali jika seandainya ayah Sokhun ternyata adalah Jung Doman maka Berona dan Sokhun masih mungkin untuk bersama. Lalu kenapa Sokhun mau mengiringi Berona jika mereka tidak bisa bersama? Hal ini karena Sokhun pernah berjanji pada Berona akan mengiringinya saat bernyanyi di sebuah panggung besar saat festival seni Chong'ah. Namun ternyata saat itu Berona mengalami kecelakaan setelah mengalami percobaan pembunuhan yang dilakukan Jo Dante. Sehingga janji Sokhun itu tidak bisa ditepati olehnya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan Sokhun untuk menepati janjinya tersebut. Di luar kemungkinan itu, kita semua masih berharap jika Sok Sokhun dan Berona bisa kembali bersama dan berakhir bahagia. Mudah-mudahan sin yang bocor tersebut adalah awal kebahagiaan untuk Berona.